Naposema huu ugonjwa mmoja namaanisha Zimwi kwanza ana tatizo la moyo, moyo wake umetanuka, umekuwa mkubwa. Ah, alipoenda hospitali kwenye vipimo, wakasema kwamba atakapopona moyo anatakiwa afanyiwe operation. Utu, utumbo wake kuna tundu. Akipona swala la utumbo tundu, pia ana ugonjwa unaitwa kichocho sugu ambacho kinasababisha mwili wake kuvimba, kujaa maji. Ndio maana tunasema Zimwi anaumwa. Mpaka tunakuja kwenu kwamba tunasema kwamba tunahitaji msaada wenu. Nadhani mmemsikia Mkojani, kwa mwezi anakunywa dawa aina tatu. Tunahitaji msaada. Nisiongee sana kwa sababu mwenyewe mhusika yupo mgonjwa, kwa lolote unaweza kaongea ili waweze kukusikia. Ah, ni kama hivyo nyinyi mlivyoongea, na ndo maradhi ndo hayo hayo jinsi alivyo, kwa sababu nikiweza nikisema nisitumie dawa kwanza, unaweza kukuta ghafla tu nikanenepa nini yaani kavimba, alafu vile vile wanakuwa na moyo vile vile unakuwa unasumbua, kwa sababu moyo nikinenepa tu unakuwa unasumbua sana, kwa sababu umetanuka, na maana ukiuacha kwa vile vile. Kwa sababu wananchi, taomba kama walivyosema, sina maneno mengi, kwa nitaomba muweze kunisaidia na kunipa nguvu, ili mradi tuweze kuendelesha maisha yetu. Ah, ungetaja na namba yako jamani. Namba ya kutuma mchango itatumika, namba ya mwenyewe mgonjwa. Basi ningeomba Zimwi uitaje namba ili Watanzania waweze kuijua. Uh, namba ya simu ni 06 06 99 99 13 13 74 74 13 13. Hiyo ni namba ya Airtel. Tigo ni 0716 0716 190 190 198 198. Tutaongea na mimi mwenyewe na nitakufahamisha. Jina la kwanza litatokea Mohamed Yusufu na hiyo ya Tigo itatokea nani Saleh Hassani sawa. Lakini pia huyu pembeni ni mama yetu. Ah, tunaposema ni mama yetu ambaye ni mama yake mzazi na Zimwi, kwa kuwa Zimwi ni mwanachama wa Bongo Comedy, kwa hiyo sisi wana comedy, huyu ni mama yetu mzazi. Mama, kuna lolote la kuongea? Eh, kwanza natoa shukrani kwa vijana wangu wote, wasanii wote, nashukuru sana kumsogelea mwenzenu, kijana wenu, ndugu yenu, kwa maradhi aliyokuwa nayo anateseka kuumwa toka mwaka huu mwaka wa pili, kweli anateseka, nimepata nayo tabu mpaka imefikia hatua hiyo. Serikali inaingilia kati kumsaidia, wasanii wote mnamuingilia kati kumsaidia ndugu yenu, basi mimi natoa shukrani sana. Mwenyezi Mungu akujali kumsaidia ndugu yenu. E, sina zaidi. Uh, kama mlivyosikia, mgonjwa mmemsikia, mama mzazi mmemsikia. Sisi jamani, tunawashukuru sana wanahabari. Wanahabari hamjawahi kutuacha, hamjawahi kututenga, na nadhani tuliwashtukiza, tuliwashtukiza, lakini mmeitikia kwa wingi, tunawashukuru sana. Mwenye swali, karibuni sana. Aa, ah, kimya kilikuwa kingi, watu wakawa wanauliza kwa nini comedy aongei, comedy waongei. Sio kama tulikuwa hatutaki kuongea, lakini tulikuwa tunataka tujue tutaongea kusema kitu gani. Kwanza kabisa naweza nikamshukuru ndugu yetu Steve Nyerere Ah, ndugu yetu Steve Nyerere aliweza kutusaidia kitu kimoja, kumchukua ndugu yetu Bwana Zimwi na kumpeleka Muhimbili. Wengi wanauliza mboni mgonjwa akapeleka Muhimbili afu tunaambiwa tuchange. Nataka nirekebishe kidogo hilo. Zimwi alipokwenda Muhimbili kule alikwenda kufanyiwa vipimo, sio matibabu, na tunashukuru harakati za ndugu yetu Steve Nyerere alifanikiwa kumfikisha Zimwi Muhimbili. Zimwi akapimwa tukagundua nini kinachomsumbua. Zimwi huu ni mwaka wa pili sasa anateseka na haya maradhi, na tunaposema anaumwa, mjue anaumwa kweli. Nadhani mnamuona mwenyewe hali yake jinsi ilivyo, yaani anaumwa kweli. Kwa hiyo tumewaita ndugu zetu wanahabari ili tuijuhurishe huma na tuwajulishe Watanzania wote kwamba ndugu yetu Zimwi au msanii wao waliokuwa wanampenda pindi wanapomwona kwenye television huwa anahumwa. Kwa hiyo tumekuja kuomba msaada au kuomba nguvu au kuomba ushirikiano wa Tanzania kuweza kumchangia ndugu yetu Zimwe. Sisi tumepambana sana. Uh, Zimwe anatakiwa kwa mwezi matibabu yake kwa mwezi anatakiwa vidonge si chini ya laki saba ama laki nane ndani ya miaka minne miaka yote mwaka, ndani ya mwaka mmoja tuliopambana wote tulikuwa tuna tunamhudumia, lakini hali inavyozidi kwenda maradhi yake yanazidi kuongezeka. Imefika wakati tukasema, jamani, ndugu zangu, chama hii hali mwisho wa siku tutakuja kufanyaje? Kusema kwamba jamani, ndugu yetu Zimu tunamtenga, lazima tuwashirikishe Watanzania. Lakini pia licha ya Watanzania na serikali, nadhani serikali yetu ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu, ni serikali inaopenda vijana wao, ni serikali inaopenda vijana wanaopambana kwa ajili ya Tanzania. Kwa hiyo pia tunaiomba serikali, baada ya kuomba Watanzania, tunaiomba na serikali, tunaomba sana serikali ituangalie Bongo Comedy, imwangalie mgonjwa wetu, lakini pia waziri wetu mwenye zamana eh. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu hasani ni serikali sikivu ambayo inatuthamini na kutujali sisi wasanii, lakini pia tunamwomba waziri wetu mwenye zamana mama yetu Pindi jana pamoja na naibu waziri kaka yetu Mwana FA. Sisi ni watoto wenu, sisi ni vijana wenu ambao tupo kwenye tasnia ambao nyinyi mnaiongoza. Kwa hiyo tunaomba serikali ituangalie sana, lakini pia ningemwomba waziri mwenye zamana Umi Mwalimu, maana yeye ndiyo sekta yake hii, atusikie sisi Bongo Comedy. Tunahitaji ndugu yetu Zimwi aweze kupona. Kwa hiyo tunaiomba serikali tuangalie, lakini pia tunawaomba Watanzania jamani, muweze kutuchangia au muweze kushirikiana na sisi. Tumepambana sana, tumepambana sana jamani, mpaka tumefikia kuja mbele yenu kuzungumza ili kwamba tunahitaji msaada, tunahitaji nguvu. Zimwi kama mnavyomuona, yeye ndiyo kiongozi wa familia, yeye familia iendi bila yeye. Kwa hiyo hapa anaumwa mara mbili, anaumwa ugonjwa unaomsumbua, lakini pia anaumwa na majukumu. Nadhani mnamuona mama yake mzazi hapa, pia mama yake pia anamtegemea Zimwi. Kwa hiyo tunaomba jamani, ndugu zetu muweze kutusaidia Watanzania, mtusaidie. Lakini serikali tunaomba, serikali tunaomba sana serikali, nyinyi ni watu ambao mkisikia matatizo kwamba mnakuwa kipaumbele sana kuwasaidia vijana wenu. Kwa tunaomba sisi chama cha wachekeshaji Bongo Comedy, tunaomba sana serikali ituangalie kwa mengi, so hayo tu, kwa mengi sana serikali tuangalie. Nadhani mnajua sisi wachekeshaji tunafanya kazi kubwa sana kwenye kufurahisha Watanzania na jamii kiujumla. Sasa hivi Watanzania wengi wana stress zao, wana maugomvi, lakini wakija kiangalia comedy wanafurahi. Kwa hiyo serikali pia tunawaomba, tunawaomba sana mtuangalie sisi wachekeshaji. Ikiwezekana sio vibaya, Mheshimiwa Waziri, tukaomba kuonana na wewe. Sisi Bongo Comedy tukae na wewe meza moja, utusikilize vijana wako. Tuna shida gani? Tunahitaji nini? Tuna tatizo gani? Lakini kabla sijamaliza, ningeomba nimwite mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa chama cha Bongo Comedy Bwana Tin White, karibu kwa hiyo tuweze kuongea. Eh, karibu tu. Eh, eh? naweza nikawa wa Tanzania kabisa. Angalau leo ni mwenyekiti wa Bongo Comedy. Comedian. E bwana mimi kwanza niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kufika, kutusikiliza kile ambacho tumewaitia tunasema kwamba tunaomba ushirikiano wenu sana sana, na yale yote ambayo ameongea Bwana Mkono, msemaji wetu, tunaomba yafanywe kazi ili tuweze kumsaidia ndugu yetu Zimwi. Mengine nikurudishie tena wewe Bwana Mkono. Asante. Baada ya kuongea mwenyekiti, ningeomba nimkaribishe katibu naye aweze kutia neno lolote. Karibu sana katibu wangu Bwana Mkojani. Uh, eh, kikubwa ni hicho tu, tunahitaji msaada. Swala la Zimwi ni swala ambalo tunahitaji Watanzania waweze kutusapoti. Maradhi ambayo mwenzetu anaumwa ni makubwa, uh, dozi zake zinahitaji gharama nyingi kubwa. Kwa hiyo kupitia serikali uh, kupitia wadau wetu wa wapenda sanaa na michezo pamoja na Watanzania wote ambao watakaoguswa, basi tunaomba mtusapoti katika hili, kama bwana msemaji alivyosema kwamba Zimu yeye ndio baba wa familia. Hapo anaumwa mambo mawili, anaumwa familia, anaumwa pamoja na yeye. Kwa hiyo kwa chochote kile ambacho utakachoguswa, uh, namba tutatoa hapo tuweze kupata sapoti yenu. Asante. Asante. Baada ya kuongea katibu wangu, ningeomba mkuu wangu wa nizamu uweze kuzungumza chochote. Uh, Waswahili wana, wana, wana msemo unasema kwamba mficha maradhi kifo humuumbua, unaona eh? Kwa hiyo kama ndugu yetu Zimwi ameamua kuweka wazi maradhi yake, manake iko wazi, ni mtu ambaye anahitaji msaada, unaona eh? tunatakiwa kumsapoti mtu wa aina hii, anahitaji nini, tunamsikiliza mahitaji yake na kuyatimiza, kwa sababu kiukweli hakuna kazi ngumu kama kumtamu. Anaugua, anapona, vitu vingi vinatokea. Kwa hiyo limemkuta la ugonjwa, basi hatuna budi kumsaidia ndugu yetu, si ndio? Kwa hiyo nawaomba sana viongozi ambao wametajwa na msemaji wa chama chetu, wameorodheshwa, tunawaomba kwa hisani yenu tunahitaji sana msaada ili ndugu yetu arudi kuwa kama zamani, arudi katika majukumu yake ya kitaifa. Uh, sanaa ni kazi, kazi anayoifanya ndio ambayo inaleta ina, ina kipato nyumbani, inaleta ugali nyumbani. Kwa hiyo tunaomba asaidiwe ili aweze kurejea katika majukumu yake kama zamani. Asanteni sana. Nashukuru. Baada ya hapo, ningeomba mweka hazina wangu mkuu, baada ya hapo mweka hazina msaidizi Samofu, jiandae. Karibu sana. Uh, labda mi niseme tu kwa Watanzania, nadhani mengi msemaji ushaongea. Mi nitazidi kukazia tu kwamba ndugu yetu anaumwa. Tukisema anaumwa mpaka tunaongea ni kweli anaumwa. Kikubwa tu ni msaada ya, na, na, na nafikiri jambo hili linamkuta kila mtu na sasa limemkuta ndugu yetu mwingine mwingine na mwingine. Kila lote linalotokea ni mipango ya Mwenyezi Mungu, ila kikubwa tunaomba ni msaada, ni hilo tu. Ah, mweka hazina msaidizi Samofi, Samofi anaongea na simu, kuna simu imepigwa. Kwa hiyo jamani, nadhani mmeweza kuisikia safu nzima ya uongozi. Kilio chetu ndio iko jamani, kama alivyosema bwana Mkojani kwamba na mkuu wangu wa nizamu, ni muda mwingi mlikopo mnachukua CD za Zimwi mnaangalia mnacheka. Leo Zimwi yuko kitandani, tunahitaji nguvu zenu, tunahitaji msaada wenu. Kauli mbiu ya Bongo Comedy Zimwi is back. Kupitia Watanzania na imani Zimwi atasimama kupitia serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wangu Mama Samia Suluhu Hassani, pia na viongozi ambao mawaziri wetu wapo katika tasnia hii ya sanaa wanatusikia. Uh, ehe, na dozi anazokunywa mgonjwa kwa mwezi kuna dozi aina tatu, dozi aina tatu. Tumepambana tulipofikia hapa jamani, tunaomba mtusaidie na, na kila dozi ni laki saba. Kwa tunasema kwa mwezi ni milioni mbili na, na laki moja. Kwa hiyo kama mnavyojua ugonjwa yeah, ni wa muda mrefu mm. Cha kukazania ni kwamba tunahitaji support, yani yeah, watu watusaidie katika hiyo. Tunahitaji msaada wenu sana, tunahitaji sana serikali, tunahitaji sana